boa tarde. Arranquei aqui a placa aqui da reguladora. Agora estamos precisando. Vamos limpar esses pinos aqui do soldo. Eu peguei essa barra aqui, que ela tem um furinhos em cima, fêmea e macho embaixo, para encaixar, para que assim, para a experiência, eu possa inserir os fios, né? Mais facilmente. Tá Ou, então, aqui, ó, três pininhos, né? isso. Vou cortar aqui, então. Então fica algo flexível, que eu posso tirar. Ó. Eu posso tirar, ó. Tirar, ó. Tirar. Colocar de volta poder tornar algo mais maleável no projeto. Né? É o objetivo. Né? Vou mostrar como vai é ficar. Vamos colocar três fios depois, exatamente com proteção de precisão. Tá bom? Encerrar então, o vídeo para não ficar muito comprido.